Zwijam gibona, gibona hmm. Od kiedy byłem mały już nie bawi się w to gówno Łatwiej mi mówić o życiu, kiedy już jest późno Prawdziwie nie wiem, co jest wtedy weny matką Moja wyobraźnia jest wysoko ponad każdą hmm. Od kiedy byłem mały już nie bawi się w to gówno Łatwiej mi mówić o życiu, kiedy już jest późno Prawdziwie nie Zwijam bigona, bigona hmm. Od kiedy byłem mały już nie bawi się w to gówno Łatwiej mi mówić o życiu kiedy już jest późno Prawdziwie nie